Come ad ogni video troverete il canale sponsorizzato in descrizione. Vorrei dire che questo video è stato girato con un audio pessimo in quanto fatto con il vecchio computer ma sarà l'ultima volta, un po' di pazienza, grazie. Records, come state? Allora, sto cercando di registrare per la seconda volta l'episodio pilota di un nuovo gameplay. Perché dico sto cercando? Dico che sto cercando perché l'avevo, già registrato eh, la prima puntata, però mi sono accorto che a un certo punto io continuavo a parlare e voi non vedevate più le immagini, quindi l'immagine era bloccata. Per cui farò così, un po' di eh, provare con più pezzolini che per voi non sembreranno pezzolini, sarò io e farò il lavoro di taglio per vedere se eh, il mio parlato corrisponderà alle immagini. Si tratta di un gioco che si chiama, come avete già letto, in Brown Story Interactiva. Eh, può essere considerato un simile Life is Strange perché è un pochino più di gameplay storia è completamente diverse. il fattore comune, essendo una storia identica che io, sarò chiamato a fare delle scelte che per uh, fluidità di gioco non chiederò a voi, ma farò io. Conosco già il gioco in quanto sono già arrivato alla stessa, anzi alla stessa, alla quarta stagione <laughs> con il mio account principale. Però non mi spoilererò nulla o quasi nulla Ovviamente, conto che mi diciate la cosa vi piace, questo si chiama episodio pilota pubblico. E se non vi piace non andiamo più avanti. E, e nulla, penso di aver detto tutto, quindi chiudo, eh, apro il gioco e ci vediamo dopo. Raga, voglio provare rispetto alla prima volta in cui ho registrato a eh, vedere se eh, risolviamo il problema delle immagini mancanti che c'era eh, facendo <clears throat> facendo eh, evitando il full screen perché non mi vedo aspettate c'è la webcam sopra sì ok ragazzi era un falso allarme eh, però la cattiva notizia è che siccome avevo già giocato, ha saltato una parte. Mm, cioè, la prima parte del, del, della storia, insomma, che vi racconto io, anche se poi vedrete tutti i personaggi li riconoscerete. La protagonista è Linda, cui non vi svelo il mestiere perché dovrebbe essere detto adesso. Eh, Linda Linda a inizio gioco sta partendo per un volo, mm, un volo per Rio de Janeiro, a trovare eh, questa signorina qui, per l'appunto, di cui fra poco verrà detto anche il nome, quindi non ve lo dico io, e, e fa un incontro sgradevole con l'ex fidanzato Kevin. Eh, via viene salvata da questo incontro sgradevole da un biondo che si chiama Bruno Freire player, non so se scrive player, non so portoghese. E eh, questo momento poi smetto di parlare, cerco di parlare poco perché ogni 10 minuti eh, la registrazione va via. <coughs> e quindi andiamo veramente con, con il gioco. Eh, Linda, ciao Cintia, il nome della migliore amica è Cintia. Sono così felice, sarà come essere di nuovo al college. Sì, come al college. Solo un po' più sofisticato. Questa casa è meravigliosa. La vedrete perché compare spesso. Grazie di essere venuta. Andiamo amica, pensate seriamente che non sei venuto al tuo matrimonio? Non posso aspettare di vederti cantare di nuovo. Anche io, va. credo sia esattamente quello di cui ho bisogno in questo momento. Mi dispiace però che l'episodio venga più corto per colpa mia perché non ho avuto pazienza. Uff. Il mondo parla di te a New York. Stai diventando una star. Il bello è che la risata è comunque sono risata anche di oggi. È quello che vorrei. Sinter dobbiamo ricontrollare la lista degli invitati. Ah scusa, scusa, scusa, ripetizione, non sapevo avessimo già ospiti. Oh mio dio, non ci credo qui. La famosa Linda Brown. Cintia mi ha detto che saresti venuta. Sono un tuo grande ammiratore. Andiamo, Drauzio, stai mettendo a disagio Linda. Firdauso, mio maggiordomo, migliore amico, confidente e anche colui che si sta occupando degli ultimi dettagli del matrimonio. Wow, sembra essere molto lavoro. Spero di avere del tempo per conoscersi meglio. Rimarrò un paio di giorni dopo il matrimonio. Due giorni, perché così poco, dovreste rimanere un po' di più. La casa rimarrà vuota dopo il matrimonio Milton e Cynthia andranno in luna di miele con il futuro marito prima o parte che si chiama Milton. Sono sicuro che Cynthia non avrà nulla in contrario se rimane qui qualche giorno. È la nostra migliore amica, approfittiamo della vacanza. Perché no? Perché no? Non vedo perché no. Ti dà fastidio, Sintra. Ma figurati, bisogna richiederlo le altre. Eh, se no che migliore. Claudio non è il momento lasciaci sole, ora la tempo ancora poco. Caro, un piacere conoscerti. Non le so cambiare le volte la tua E quindi cosa è successo con qui a New York? Qui sarete informati. Beh, ieri mi ha seguita fino all'aeroporto, era fuori di sé. Non è vero, mi sta venendo in giro. No, non l'ho mai visto così agitato. Un signore è intervenuto così bene, perlomeno la galanteria esiste ancora. Però cosa è successo tra voi due? Eh? Ecco, e qui subito ci fanno spendere soldi. E come io i soldi, barra di manti voglio usare per un'altra cosa molto più avanti che non vi dirò. Scoprirete da soli, non le raccontiamo. Ah, eh, ci sono state altre due scelte prima. Una in cui abbiamo ringraziato aver aiutato e un altro che cui abbiamo creato un buffone che ti ha aiutato non riesco a lavorare quella parte eh? quindi non se la sente ok si, si ricorderà che non l'hai raccontato vabbè comunque non è una lezione smodata dai, è una lezione normale mi preferisco non parlare più della cruda credo andrò in spiaggia per un momento ti piace? Per nulla, Linda. Vai a rilassarti, vediamo più tardi. Linda. Sì? Stai meglio senza di lui. Grazie. Bene, dove saranno i vostri a bagno? Magari in valigia, cara. Questo? L'intera fuori moda. musica non la potete dire ovviamente andiamo a vedere da dove viene la musica cos'è? c'è un biglietto che l'avrà lasciato per meno che me la si ricerca collana collana quale collana? eccola collana mhm. troppe emozioni per essere il primo giorno, ora è meglio rilassarsi Sì, ma ora cosa fai? Ti blocchi? Raga, se questo gioco si bloccherà di nuovo, continuerò a parlare a nulla per voi. Mm, oh mon dio. Oh, il primo episodio è finito, come vedete è un piccolo riassunto di quello che è successo, non riesco a farvi vedere. Rifiutare energicamente Kevin Ceffone, accettare l'aiuto di Bruno che ha questo piantone, eh, non mi ricordo. E mm, non, non raccontare sì, cosa è successo, questo è quello che è la percentuale più alta. Non sapremo se è giusto, se è sbagliato. Bene, io sto con questa conclusione vi saluto, vi ricordo per favore fatemi sapere se l'episodio vi è piaciuto perché il suo continuo dipende solo unicamente da voi. Se non siete iscritti iscrivetevi al canale, vi ricordo che non porto solo gameplay ma questa sarà una rubrica una tantum. Seguitemi su tutti i social, eh, facciamo così, per raccogliere le adesioni positive a questo gameplay, le persone che vogliono che porti questo gameplay mi lasciano un commento qualsiasi, qualunque, qualunque scritto, qualunque cosa, non scrivetemi solo l'hashtag, però alla fine aggiungete un hashtag con scritto alla Linda. Ok, visto che la protagonista, la protagonista si chiama Linda, facciamo che mettete l'hashtag con scritto alla Linda. Eh, adesso vi saluto davvero, vi mando un bacione per quello che possiate vedere da una web normalmente 100, ci vediamo prossimo video. Ciao!